E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas casuais, estou testando o Nash enfrentando o Ingoku. Vamos ver que o que, que isso aí vai dar. O bom do Nash é que ele tem bastante... Dá pra dar o Sonic dele. Ele é o mestre do Guile. Ele que ensinou o Guile os golpes. Tá. Tô esperta com a Ibuki porque ela tem muito mix-up. Pra morrer já essa menina. Ah, logo morrer. Round <laughs> 2. E Vai farofar sozinha. Eu quero continuar aqui. Uh, errou! <laughs> tá do outro lado, vai morrer! Nossa, agora... Agora vai ficar o cara bravo aqui jogando com o Ibuki. Tô ferrada. Tá aqui apelando com o Sonic. <laughs> Bem esperta aqui, Vedo. Ai, toma aqui o meu Sonic na cara. Vixe. O combo dela é bonito. Ah! Olha. Ah. Nash! Acho que foi, Nash! Round two. Fight. Tentar recuperar isso aqui. Toma, meu Sonic. E ela não toma. Chega! Nossa, falar tá lá, farofeira. Eita! Vai! Não pegou! Meu essencial. Vem cá daqui. Vai lá! Vai, tá quase morrendo! Mas eu... Tinha que dar soquinho mesmo, que... Senão eu ia perder. Calma lá. Eita. E chega desse Funai! Ainda bem que acabou, né? <laughs> Vá lá! You win! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, comente. Então, até mais! Tchau!